ты? О, сколько двушепус? Пять крат. А, Краткуль. Хай. Веч. Краткуль. Веч, крат, веч. Фу, то еще два крат. А, краткульк. Хай? Дос ты, краткульк. Дос, крат, дос. Йоу, я паше много крат. Краткульк? Mm-hmm.